Big topiknya Jasa lebih sami kita buah Anak sundal lurah hendak Tinggal ini masa tak asal Sasa lebuhan menumpas Sol bawah Pakai bagi dibayar Kubuka asap Pindah ke api Jangan tidak lah Berimu sa isi Banyak ide yang iwalah Bye. the Moroccan. Wala si Mr. Oh. mo na yan. Please. Alright, so. Yeah, Mr. Place. We're gonna stop this heat tonight. We're about to place it up, you know what I'm saying? So, Island Music Festival, representing the heaven of Blazing King, Love Tugs Philippines. Yung araw, parang para pa natin yung 187 Foxes, ha? O, oh, sorry, let's go. Picture muna tayo lahat. Picture, ha, picture. Kasi number one fan ko yung to ever since. Idol ko sila ngayon, kasama ko na sila. Diba? So, ayun, mga idol nyo. Gawin nyo yung mga gusto nyo gawin. Yan! Okay, picture, picture. One, No drugs, Philippines. It's the Make some noise from this